I'm recalling a teammate. Marked a location. Got it. I'm recalling a teammate. يعني خد خد اسمع بعطيك جروسة وتركني ودينا على الزون شو رايك؟ نتفق مع بعض هيك واش واش واش إيه، لوبي يور نوب يور غدرة باي باي شو يلا بتكمبر عم عرضك نقلة باي باي لوبي يعني